oy kutgandi tashrifingni jon o'n bir oy bezanmish sen uchun jinon sog'inching qonmasdan tushdiku hijron al firoq kechalar al firoq ayyom alvido Ramazon alvido siyom Senda inmiş ko'kdan Tavrotu İncil. İbrahim suhufi Zaburi jamil Senda nozil bo'lmish Qur'oni jalil Sen kalom قايسا سنتي قيام الوداع رمضان الوداع صيام سن مروة آية سخاوة آية علم أمل تقوى تلاوة آية Namazı, duayı, ibadet ayı Kanidi etseydin yıl boyu devam Elveda Ramazan, elveda siyam Şeytanlar kişende ruhlardır azad nafs ishi kasodu qalb uyi obod malaklar havasda yomonlar barbod inson o'zligini topmishdir tamom alvido ramazon alvido siyom bir kechang bor sening ming oydan afzal bir tunlik ibodat ming oylik amal umr qisqaligi yetkazmas halal bu kecha tonggacha salomdir salom alvido ramazon alvido siyom biz sendan tonmadik tonma bizdan ham rayyon eshigida kut bizni birdam shafoatchimiz bo'l rad etmas egam salamun alaykum va alaykum salom alvido ramazon alvido siyom biz armon yutarmiz mayli yaxshi bor kutarmiz o'n bir oy yana intizor yana didoringga yetkazsin g'affor borgan kelganingga ming bor ehtirom alvido Ramazan Elveda siyam El-firak geceler Elveda siyam Elveda Ramazan Elveda